Всем привет! Сегодня прямой эфир из Москвы. И мы сейчас с Ириной были в спорткомплексе. Ну, мы еще в нем находимся, но скоро уже уйдем по своим делам. Я, как обещала, э, расскажу сегодня продолжение, что же делать с ограничивающими убеждениями, которые меня мешают жить. И еще немножко информации дам. Начать я хочу все же с того, что э, то, что для одного человека может быть ограничивающим убеждением, для другого человека может быть расширяющим. И вот именно на этом я сейчас хочу э, ваше внимание прямо очень сильно сконцентрировать для того, чтобы э, пользоваться этим. <clears throat> Смотрите, для кого-то Существует такое распространенное мнение, поговорка, пословица, что нет пророка в своем Отечестве. И, безусловно, для человека, который хочет добиться каких-то высот в сфере какой-то, любой, э, это убеждение будет ограничивающим, например, да, если он работает в каком-то городе. Лично для меня это утверждение стало, да, это было таким мозговирусом, Э, но оно для меня стало сильно расширяющим. То есть не просто расширяющим, а сильно расширяющим. Помню о том, что в своем отечестве нечего искать э, успеха. А давайте-ка мы раздвинем эти рамки. И сначала я вышла за рамки Одессы, и тогда я проводила очень тренинги, я проводила очень много, я проводила везде в Украине, кроме Одессы, очень мало в Одессе действительно это было. Это первый был шаг. И следующий шаг, я просто вышла на международную арену с э, тренингами онлайн, которые вообще ни в чем меня не ограничивают э, от аудитории. То есть вот это вот утверждение, которое по умолчанию, оно ограничивающее, безусловно, э, на самом деле оно может работать и в другую сторону. То есть все зависит от контекста и от отношений. Можно так с собственно, я про ограничивающие убеждения сказала довольно много, не все, но много. И как с этим работать, как менять убеждения с ограничивающих на, расширение, на расширяющие, э, я вот вам сейчас прямо дам технику, как работать с этим в домашних условиях, чтобы э, вы могли это сделать самостоятельно, без моей помощи. Значит, э, во-первых, это ограничивать себя людьми, которые расширяют ваше убеждение. Например, у вас есть э, люди, которые, у вас есть ограничивающие убеждения, за которые вы держитесь, ну или которые не дают вам развиваться. Например, там, э, очень распространенное, что... Просит говорить погромче. Ага, просит говорить погромче. <laughs> Пардон возьмем любое ограничивающее убеждение, ну, например, что э, для того, чтобы заработать много денег, нужно долго и упорно трудиться и там работать с раннего утра до поздней ночи, иначе ничего не получится, в тыкву все превратится. Окей, какое вы хотите противоположное э, получить, расширяющее ваше убеждение? Э, в данном случае, ну, например, для меня бы – работать два часа в неделю, <laughs> грубо говоря, и при этом зарабатывать там N денег. Ищите таких людей, которые будут расширять ваши убеждения. Э, прямо ищите таких людей, которые работают по времени там, 2 часа в неделю и зарабатывают при этом те деньги, о которых вы мечтаете. Это вот первый шаг. То есть э, просто расширяйте свое окружение, теми людьми, которые ведут тот образ жизни, к которому вы хотите стремиться. Второй шаг, и он не менее важный, э, чем первый, это избавьтесь от людей, которые, э, я имею в виду, не избавьтесь, <laughs> а, ограничьте с ними общение. <laughs> Эм, людьми, которые ваши убеждения, вот эти вот эм, ограничивающие, еще больше подкрепляют, которые вам говорят, нет, деньги заработать нельзя, если много не работать. И сами трудятся с утра до ночи, там, рано встают, поздно ложатся, у них никогда не бывает ни отпусков, ни выходных и так далее и тому подобное. Вот таких людей избегайте просто с ними общения, и общайтесь, больше проводите время с теми людьми, кто расширяет ваше убеждения. А, по поводу того, как избавляться от этого окружения, <clears throat> есть очень удобный сейчас прием. А, вообще лента соцсетей, они э, дают очень много возможностей. Может быть, я об этом расскажу когда-нибудь в другой раз. Вы мне вопросы задавайте, чем вы хотите услышать. Я обязательно буду на это эфир писать. Ну вот, э, то есть наша лента это тоже наше окружение. Те новости, что вы читаете, это тоже определенный как, э, ресурс который тоже может вас развивать. И если в вашей ленте мелькают э, такие люди с такими утверждениями, которые вам не подходят, или наоборот вы хотите почистить свою ленту и оставить, чтобы у вас в друзьях были такие люди, которые разделят ваши взгляды, напишите какой-то провокационный пост. И тогда все случится само собой. Все вот эти вот ненужные люди отвалятся, отпишутся. Это очень здорово, и ну, этим нужно пользоваться. А, так, и следующий, вот следующий третий шаг, который уже будет таким э, инструментом, который уже нужно приложить небольшие свои усилия, свои собственные. Ищите подтверждение тому новому убеждению, которое вы хотите встроить в свою жизнь. Прямо гуглите, каким образом можно работать два часа в день, зарабатывая там столько-то денег. Э, конечно, тут вы рискуете нарваться на большое количество сетевого маркетинга, который там пишет, что вот работайте два часа в день, и будет вам счастье, ну, там, удаленная работа, в общем, всякие такие глупые предложения бывают часто. А, но реальные подтверждения, ищите, вы их найдете, и чем больше у вас будет таких подтверждающих э, факторов, тем легче встроится в вас это новое убеждение. Комментарий тут. Да. А, Анна, спасибо вам огромное. Я прошла ваш финансовый марафон совсем недавно. Сегодня выиграла iPhone 7. Совершенно волшебно. Удиви... И увидев пост в Инстаграм, и финансовый поток закручивается просто чудесно. Мария. Мои поздравления, Мария. Это круто. Мне бальзам на душу, как будто бы я его выиграла. Это здорово, супер, отлично было больше комментариев Ну да, там просто люди здоровались и сказали что тогда, что тихо. Так все. Окей. Значит, э, что еще хочу сказать? Ищите подтверждение, да. Я хочу сказать, что, безусловно, э, ограничивающие убеждения, вообще наши убеждения, они формируют нашу жизнь. Если у вас что-то не получается, это означает то, что в вашей жизни присутствуют такие ограничивающие убеждения, которые мешают вам двигаться вперед. Это при желании, если вы хотите, чтобы развиваться. Можно, конечно, жить, э, наслаждаться жизнью такой, какая она есть, безусловно. Так вот, что я хочу сказать, что я сейчас готовлю новый тренинг, пишу новый тренинг, это будет тренинг, э, посвященный поиску и пользованию своего предназначения – и там я дам углубленную и очень крутую, очень серьезную технику. Это будет, возможно, даже не одна, а многоступенчатая техника. Но для самостоятельной работы, для проработки, э, те, кто следил за моими прямыми эфирами, и те, кто э, следит за моими постами, я в Инстаграм писала посты на эту тему, об убеждениях, вы можете читать и уже пользоваться это можно сказать, что полноценное такое упражнение из, из лайт-версии тренинга. Вот как-то так. Так что я желаю вам успехов, расширяйте свои убеждения, пользуйтесь ограничивающими убеждениями в корыстных целях и будет вам счастье. До скорых встреч!